नारे भट्टो कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है शेर नहीं तेरा बाप कुत्ता है तो कुत्ते का पिल्ला है कुत्ता है तो कुत्ता